porque a idea é que cada vez queda menos xente no rural, e entón queremos intentar pois, que a xente veña para aquí e, que, e ter oferta cultural no rural, porque moitas veces iso que a xente tende a pensar que a actividade cultural só pode estar nas cidades, e realmente isto é como o proceso contrario, intentar que a xente veña ao rural e que a xente do rural tamén teña esta oferta cultural estou aquí porque non quero que morra o rural. E, eh, bueno, en xeral, claro, a xente ten unha idea de que a ver, vivir no rural é complicado e é duro e, e isto é un traballón e económicamente para o, para o que podería supor ou para que a xente, a ver, tes que ter unha maneira de ser e, e tes que ter vontade de que isto vai ser un, un proceso duro porque unha persoa que é moito máis fácil traballar nunha fábrica, é verdade, Pero bueno, rural ten unhas cousas que, que a cidade pois non che dá.